What's up friends? My name is Yan and you are watching Leon Guerrero TV. So we're here at NLEX. NLEX to. NLEX Petron Kilometer. Kilometer 23. Okay, na. uh, stopover lang kami dito dahil papunta kami ngayon sa Porac, Pampanga dahil meron kaming outreach program magbibigay kami ng mga goodies sa Aita community doon sa Porac ayan, it's a yearly tradition actually twice a year siya ginagawa ng company namin and we have this very good heart uh, company NARS kasi siyang Elsa Siya ang namumuno ng lahat didistribute lang kami tapos magpapalaro basta papakita na lang namin sa vlog mamaya pero baka very mabilis ang vlog lang yon sa so, see you later yan ang mga ito pamigay namin sa mga aita kaling pandesal abo sa labin yan <laughs> Jack, sakay ka lang dyan. <laughs> Nagising ka na. Nandito kami sa Panleg. Kailang With Cora. Live market. Dahil bibili kami ng mga tilapia at bigas. At yung last stop bago pumunta doon sa Ra, ano? Kaya pa? Kaya pa? <laughs> Nandito na kami sa sa site, sa Villa Maria. Dati wala pa tong court eh. Parang flat lang siya na ano, lupa. Basta likod mga ilog. Sa so, dyan na yung mga item, makikita mo. So ngayon, kung nagpila na sila, and nagpapalaro si Mike. Maiko, that's Papag-game, tapos minsan, konting activities lang for the kids para masaya. At, it. ah, na nanalo sa lata. So, IYF. Sila naman is yung mga nagpo-construct ng mga bahay doon. Ibang organization sila. Iba-ibang lahi. Mga Japanese, Korean, uh, ibang lahi pa. Uh, uh, Didit na eh. Yan, pang mga matatanda naman. Bibiscuit na. Kanina, yung mga spaghetti, juice, and biscuit para sa bata. Ngayon, yan naman ay pang mga matatanda. Matanda ako! Young at heart. Aguanta Gustave. Kenny, Kenny, Kenny. <laughs> Dinulo. Dinulo. Dinulo. Ooh, wow. Tara <laughs> na, tara na! Saan nakalimutan mo? Pinko. We are going home. Nakabalik na tayo dito sa Paranaque dahil nakakapagod pero masaya dahil nga nakapagbigay din nakapagbigay ka ng saya sa mga katutubong aita. So nag pinagluto kami nila ng binulo. Yun yung uh, kanin na malagkit sa loob na niluto sa loob ng kawayan. Yan yung ano uh, parang sinabawang uh, sinabawang tilapia na niluto din sa loob ng kawayan. So yun siya, yun yung di masyado, di ako masyado nakapag-vlog kasi nga, ano eh, <laughs> alam mo busy kami lahat sa pag, ah, ano, sa pagbibigay, sa pagpe-prepare, wala kami kasi ibang katulong or kami-kami lang din. So, kaya yung mga vids, mga pa konti-konti nagbi-video ako para may may share ka ako sa inyo para makita niyo yung sitwasyon ng mga katutubo nating Aita doon sa ano, sa Villa Maria, Porac, Pampanga. So kayo, kapag meron din kayong uh, kayang maibigay para makapagpasaya sa ibang tao, sa mga katutubo, uh, gawin nyo din. Or kahit hindi dun sa mga probinsya, kahit dito lang sa Metro Manila, gawin nyo din. I think that's it for today's vlog. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome and hit much love. Peace out.